көздү куралдандыруу үчүн жөнөкөй прибор күн тарткыны карайлы өтө майда нерселерди чоңойтуп көрсөтүүчү оптикалык прибор күн тарткы же лупа деп аталат бул прибордун фокустун аралыгы болжол менен 10 сантиметрдей аны көзгө жакын жайгаштырып фокусунда болсо предмет жайгашат предметтен чыккан нур линзада сынып жарыш нурун пайда кылат бул учурда предметтин майда бөлүктөрү чыңалуусуз эле көрүнөт сүрөттө көрүнүп тургандай лупа көрүү бурчун чоңойтот